please please please please please please okay Rocky ये लो तुम्हारा रिजल्ट हाँ सर भाई क्या है क्या है अच्छा यार इसके तो अच्छी मार्क्स है प्लीज गॉड इसके पास जो भी मार्क्स आए वो बस इससे एक मार्क्स मेरे से बता रहा हूँ प्लीज प्लीज एक मार्क्स बता रहा हूँ please please please please money हाँ सर ये तुम्हारा रिजल्ट क्या